तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है यानी कि एक बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें इंटरव्यू होते कैसे हैं इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है बेसिकली आप ऐसे जाते हो अगर वॉक इन वगैरह के लिए तो वहाँ पे गाड़ी अंदर नहीं जाने देता या या आपकी इंटरव्यू प्रोसेस तक वहाँ तक एंट्री नहीं हो पाती तो बेसिकली उसी के बारे में डिस्कस करेंगे सो ये वीडियो लास्ट तक का जरूर देखते रहना जितना भी कन्फ्यूजन या डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं शुभ और आप देख रहे हैं आपका अपना I T engineer YouTube channel तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ अगर आप अगर आप कहीं किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हो तो वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है कि आप जैसे इंट्री करवाते हो वहाँ पे गाड़ी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हुए मना कर देते कि आपकी इंट्री नहीं होगी आप कोई स्कॉट पर्सन बुलाइए आप किसी का नाम बताइए किससे मिलना है यहाँ पर मिलने का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी के अंदर कोई अपना फ्रेंड है फैमिली सर्कल का है कोई भी अगर ऐसा बंदा है जिसका आप एम्प्लॉय आई डी वहाँ पर बता दो for example one two three four five six किसी की एम्प्लॉय आई डी है आप वहाँ बता दोगे कि ये ये एम्प्लॉय आईडी उस पर्सन की है और हमें उससे मिलना है तो एक बार जब वहाँ पे इंटरव्यू हो जाती है जब वहाँ इंटरव्यू प्रोसेस के कैबिन में बैठे हुए होते हो तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि फिर वहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाता है कि आप आपको इंटरव्यू नहीं देने देंगे ऐसा प्रोसेस वैसा प्रोसेस बेसिकली जिस प्रोफाइल के लिए वहाँ पर हायरिंग चल रही होगी वहाँ पर जो सी कलेक्ट करते हैं वो आपका सी कलेक्ट कर लेंगे लेकिन जो बेसिकली मतलब होता ना कि सिक्योरिटी गार्ड के वहाँ से एंट्री कैसे करें गेट से कैसे एंट्री करें तो उसके सिर्फ दो ही तीन वो होते हैं तरीके कि आप किसी फ्रेंड या फैमिली का अपने रेफरेंस दो नंबर सेकेंड हो गया कि जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं नौकरी डॉट कॉम वगैरह के या मतलब साइन डॉट कॉम या वर्क इंडिया डॉट कॉम ऐसे जो पोर्टल्स होते हैं उन पर आप रजिस्टर करो आपको वहाँ से रेफरेंस मिल जाता है वहाँ पर नंबर वगैरह और नाम उनके मेंशन होते हैं जो आपको मेल आती है आप कभी मेल चेक करना जो जॉब्स के लिए मेल आती है तो उसमें ईमेल आईडी या नंबर मेंशन होता है तो आप उनका भी नाम बता सकते हो एंड दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है कि आप किसी फ्रेंच फ्रेंचाइजी या कंसल्टेंसी से कांटेक्ट कर सकते हो फ्रेंचाइजी जो जॉब्स दिलवाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अब उनसे कांटेक्ट करके वहाँ पे रेफरेंस के लिए जा सकते हो बाकी बाकी आपको वहाँ फिर इंटरव्यू आपको ही देना है आपको ही पूरा प्रोसेस करना है बेसिकली जो इंटरव्यूअर के सामने बैठने तक का प्रोसेस यही होता है और मैं बता दूँ कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं अगर वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू नहीं है और अगर फिर भी इंटरव्यू चल रहे हैं तो आपको वहाँ पर अंदर जाने को नहीं मिलता है एंड दोस्तों ऐसा जितनी भी बड़ी कंपनी है वो चाहे कोई सी अपने में बिग ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे इंटरव्यू चलते रहते हैं महीनों भर दो महीने तीन महीने मतलब कि हायरिंग बराबर वहाँ पे चलती रहती है क्योंकि इतने ज़्यादा ही वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं कोई रिज़ाइन करके जाता है किसी का टर्मिनेशन हो जाता है कोई नया नया प्रोजेक्ट आया नया प्रोसेस आया तो वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा कैंडिडेट की हायरिंग चलती रहती है तो ये तीन चार तरीक़ों से वहाँ पर रेफरेंस लेना है और आपको वहाँ पर कंपनी में एंट्री करवानी किसी भी तरीके एंड दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ अगर आप गेट गेट के बाहर जाओगे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से पूछोगे कि अंदर इंटरव्यू चल रहे हैं या मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ तो वो डायरेक्टली मना कर देते हैं तो उनसे पूछने का मतलब ही नहीं बनता है इन केस अगर बाद में आपका रेफरेंस मिल भी गया तो भी वो शायद इग्नोर कर देते हैं तो बेसिकली यही है कि उनको उनसे ये मत पूछो कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ या इंटरव्यू के लिए आया हूँ उनसे डायरेक्टली बोलो कि मुझे इनसे मिलना है ये मेरे पास एम्प्लॉय आई है या मुझे उन्होंने भेजा है इस तरीके से बात करो अगर आप सॉफ्टली और नॉर्मली बात करोगे वहाँ पे कि यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ ऐसे कुछ इस तरीके से बात करोगे ना तो फिर वो डायरेक्टली मना ही कर देंगे तो डायरेक्टली उनसे यही बोलो मुझे इनसे मिलना है या इनसे मिलना है इंटरव्यू के लिए आया हूँ मतलब डायरेक्टली या तो फिर किसी का रेफरेंस दो किसी का कॉन्टैक्ट नंबर दो अगर फ्रेंचाइजी के थ्रू जा रहे हो तो उनको ओवर कॉल बोलो कि मेरे रिगार्डिंग एक मेल ड्रॉप करें तो वो लोग फ्रेंचाइजी से वहाँ से मेल ड्रॉप करते हैं कंपनी के अंदर एच को और फिर जो एच टीम होती है वो मेल ड्रॉप करती है जो गेट पर सिस्टम्स लगे होते हैं जो गार्ड वगैरह के लिए एक्सेस होता है उनके मेल पे आपका नाम आता है आधार कार्ड नंबर वगैरह फिर वो नाम से चेक करते हैं आधार कार्ड से आपका और वहाँ पर आपको एंट्री दे देते हैं तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें एंड वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला तो चैनल वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट या नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा मेरा नाम है शुभम मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में tell and have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here Jai Hind Jai भारत